सर ठंडा हाँ, साके भाई लेग लेग बेहतर है वो baby yes, yes, yes. Ball अगली बॉल ओ यार कोई तकलीफ करो मैं नो बॉल है पेड़ में बड़ी लगी है भाई एक ओवर मिलेगा एक मारना शुरू है बहुत पसंद जाएगा Adam over, guys. هذا هذا دبل دبل هذا هو هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا आजा आजा आजा आजा आजा तू आजा आजा आजा तू आजा यार आजा आजा आजा आजा आजा आजा बॉलिंग आजा आजा आजा भाई आगे स्वाद चल सही है अभी करते हैं मेरे पंद्रह रह गए जल्दी निकालता हूँ हम्म, जैसे कोई आजा आजा आजा आजा आजा Oleg! कैसे दिया आपको है सीधा यार नहीं लग रहा गो इतनी दूर की ये वाली आजा आजा आजा आजा कोई नहीं आजा आजा आजा Unlucky, good effort, good effort, shabash, shabash! Good effort. आजा आजा आजा आजा तू आजा खेल रहा है क्या कर रहा है बॉटम हाँ बाहर जाती है हो गया कितना हुआ अट्ठाईस हाँ पानी वो मारे आप आप ज़्यादा स्ट्राइक लेके हम मारेंगे डबल डबल लेना है तो ले लो डबल लेना है तो लो या एक दे दो मुझे <laughs> हाँ सही है माइनस होगा कोई फिक्र नहीं आप फिक्र ना करें आप इनका स्कोर बढ़ाओ के दूंगा मैं ये ये मजा आया क्रॉस कर गया भाई सही अबे कभी तो दे दे सारे क्रॉस कर रहे हैं ये भी क्रॉस किया है यार आजा आजा आजा आजा डबल आने आजा आजा आजा आजा आजा आजा तू आजा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ये आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा 아니야 아니야 아니야 동아 예비 돌 아니야 아니야 아니야 아니야 아니야 무슨 어, 말이야 아니야 아니야 오이 엑스맨 엑스맨 페 e 빌더 puppy either. इमरान खेलो चल ठीक ठीक है मार जी भाई राइट आर्म ओके जी भाई कभी तड़पती हुई मछली को देखा नहीं <laughs> बिल्कुल बस बस बस वो आज ये लगा रहा है इसलिए आज करके ज़्यादा मज़ा आया हाँ बहुत मज़ा आया प्लीज सब कर सर खबर सबर कराए वट एवर